kalkıyor. Watch out. Ej, racho, racho, są. Tak było tu. No, chodźcie, no, عندي هني دم العطوب Nice. Awesome. Netli. Boşum tuttu. Ver, ok. Ver como. Puxa, puxa. Спорт, спорт. هاكر هاكر هاكر والله لا هاكر والله لا هاكر هذاك مو هيلي هيلي هيلي هيلي هيلي هيلي والله لا هاكر يا سبيد بوش اوت

Let's go! Form up on me! ليش البوكسات ليش؟ ليش؟ واجه واجه كامل كامل ما قلتش شايف البيت آه. لا وقع لي بوكسيات <laughs> بوكسي ايوه علي والكم مد القندره لا لا مو بوكسيات اي والله بوكسيات Baktım da.